пружина маятниги бул пружинага бекитилген жүк пружина деформацияланбасын ал тең салмактуулук абалында турат бул учурда күчтөр горизонталдык багытта жүккө таасир этпейт пружинаны чоюп салмактан чыгарып кое берели жүккө пружинанын серпилгич күчү таасир этет анын узундугуна пропорционалдуу жана тең салмактуулук абалына багытталган бул күчтүн таасири астында жүк тең салмактуулук абалына карай жыла баштайт инерциядан улам ал тең салмактуулук абалынан өтөт пружина кысылып анда кайрадан серпилгич күч пайда болот өтө сол абалга жеткенде жүк токтойт анан серпилгич күчтүн таасири астында тең салмактуулук абалына карай жыла баштайт андан өткөндөн кийин ал оңго ооп процесс кайталанат жазгы маятник астындагы тең салмактуулук абалына салыштырмалуу эркин термелет бул күчтүн таасири астында жүк тең салмактуулук абалына карай жыла баштайт инерциядан улам ал тең салмактуулук абалынан өтөт пружина кысылып анда кайрадан серпилгич күч пайда болот өтө сол позицияга жеткенде жүк токтойт анан серпилгич күчтүн таасири астында тең салмактуулук абалына карай жылы баштайт андан өткөндөн кийин ал оңго ооп процесс кайталанат пружина маятник алмашкан күчтүн таасири астында тең салмактуулук абалына карата эркин термелет күч жана ылдамдануу жылышууга түз пропорционал жана карама каршы багытта багытталган